c'est le début de mon voyage euh, seul en fait. Je suis descendue en voiture sur, euh, sur Bryce Canyon. Je me suis fait transporter par le, par le paysage. C'était vraiment un cadre euh, exceptionnel. Ça m'a fait oublier le fait que je sois toute seule et que, à bah, ce moment-là, c'était un peu dur de ne pas pouvoir partager ça avec quelqu'un. Et, et puis c'est là que en fait, j'ai j'avais des bonnes sensations au début et puis au bout d'une heure, une heure et quart, c'est là que j'ai commencé à sentir vraiment cette douleur au, talon, à la base du, tendon d'Achille qui était vraiment euh, suspecte. Quoi. Et à partir de là, bah, j'ai essayé vraiment, j'ai été obligée de marcher encore euh, pour porter mes affaires à l'aéroport, tout ça. Donc j'ai encore forcé un peu dessus, là j'ai encore, euh, encore eu des, des, grosses douleurs. Et puis dès que j'ai atterri, Ici, bah, à partir de là, j'ai vraiment évité de, marcher. J'ai revu tout ça et puis au final, euh, j'ai décidé de, m'entraîner, de m'entraîner pour ma saison d'hiver, que ce soit donc sur tous les plans, et euh, de ne pas, me mettre de, pression, de ne pas mettre d'objectif en termes de, compétition pour l'été. J'ai repris l'entraînement euh, au retour des US en vélo. J'avais jamais fait de cyclo euh, avant, avant cet été. Bah, mon premier pas dans, dans le monde de, du cyclisme, en fait, ça s'est fait euh, sur euh, la JPP, là, une cyclo en, Haute-Savoie. J'avais des copains qui, qui, allaient la faire et du coup, j'avais envie d'aller les voir sur, sur la course. C'est quelque chose qui m'a plu, c'était vraiment sympa, je trouve. Et ben, derrière, du coup, on m'a proposé de faire la montée de, de Courchevel, la cyclo-courche monter euh, comme ça pour euh, aux sensations, vraiment en m'écoutant et puis en me faisant, me faisant plaisir. Et euh, finalement, arrivé au sommet, il s'est avéré que j'avais 10 secondes devant, devant Jani Longo. Quand j'ai fait le choix d'axer ma saison estivale sur, sur l'entraînement et la préparation de l'hiver, je me suis pas interdit de faire des compétitions parce que je sais que, que l'esprit il est là et que je, je savais que j'aurais envie de, de faire des compètes, mais je voulais juste pas, pas les pas les prévoir et pas, pas me dire bah, je vais faire telle ou telle course, plutôt les prendre les unes après les autres. Sur la montée de, de l'Alpe d'Huez pendant la, haute route, toujours euh, dans la lancée des, de l'été, on va dire, j'ai eu les mêmes sensations. Donc, euh, très bonnes sensations euh, Et, puis à la fin, bah, ça, ça, paye quoi, au, niveau du, au niveau du chrono. Je finis deuxième au classement, au classement général féminin, derrière Emma Poulet qui qui est une athlète de très très haut niveau puisqu'elle est championne du monde de, contre-la-montre. L'étape qui, a suivi faisait euh, l'Alpe d'Huez euh, Risoul. En fait, donc ça faisait 3700 mètres de dénivelé positif, 140 euh, km. Donc c'était un gros gros morceau. Je pense que j'avais jamais fait, jamais fait une, sortie aussi longue. C'était pas un objectif euh, sportif, c'était vraiment pour me faire plaisir, mais j'avais prévu de le faire. Ça, par contre, c'était le triathlon euh, courte distance d'Embrun. On était un groupe de, de copains là, à s'être euh, au triathlon et du coup, je me suis. Bah, j'étais très motivée pour faire cette course-là parce que ça passe au pied, de, au pied de ma maison, parce que c'est chez moi. Et puis bon, bah, ça a été que j'ai pas pu rattaquer la course à pied à temps pour, pour courir sur le tri, mais j'ai voulu quand même faire euh, la natation et le vélo, puisque euh, je voulais prendre le départ. Pour moi, en plus, le gros défi, c'était quand même euh, la natation. Et puis, bah, ça, a été, ça a été que du plaisir, vraiment. après à Rizoul Ah putain Superficielle